Eh, ik zit hier vandaag bij eh, Gerard Endenburg, eh, die mij ontvangt in Rotterdam bij het Sociocratisch Centrum. Centrum. En ehm, ja, Gerard is de grondlegger van de Sociocratische kringmethode. Ja, ja. Ehm, al in de jaren zeventig ontwikkeld. Ja. En recent op mijn pad gekomen omdat, ja, omdat ik me meer en meer aan het verdiepen ben in nieuwe manieren van, van organiseren. Eh, en niet in de laatste plaats eh, eh, dingen als holacracy en alle stromingen die nu eigenlijk veel gemeen goeder worden. Maar ja, holocratie is van ons gestolen hoor. Ja, is gestolen? Ja. Nou, gaan we zo wat meer over, ga ik er wat meer vragen over stellen zo, wat het verschil is. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Um, kunt u anders in het kort vertellen wat, wat de methode inhoudt, wat de principes zijn? We hebben vier regels. Hè? Mhm. <clears throat> en de eerste drie zijn eigenlijk de belangrijkste de consentregel mhm. en de kringregel is na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog ontstaan eigenlijk. Mhm. En dan is de vraag hoe verbind je dan kringen aan elkaar? Mm En is de dubbele koppeling ontstaan. Mhm. En punt, dat is het dan. Dat is het. En wat houdt die consentregel in? Consent houdt in dat de, democratie gaat over meerderheden en minderheden. Mhm. En consent vraagt aan jou, geef je consent aan dat voorstel. Mhm. en, dat is het dan. En consent eh, betekent letterlijk volgens mij geen bezwaar, hè? Geen bezwaar. Ja, ja precies. Oké, helder. En dat is beter dan democratie? Ja, want, wat is daar want als je de meerderheid bent en, jij zit in de minderheid, dan word je er boos over en dan zeggen ze ja. Zo is het spelletje nog eenmaal. Ja, ja, ja. ja, ja. en dan kun je met je, <laughs> ja. kun je stenen gooien. Kun je stenen gooien, ja. Nou, goed idee. Ja, zeker. En ehm, dus eh, en ik, ik, heb ook uw boeken gelezen en daar gaat u ook al in op de, op de nadelen van de democratie waarbij meerderheidsbeslissingen de boventoon voeren. Ja. Ehm, toch is dat nog steeds hoe we ja. veel dingen doen. Ja, alle dingen. Alle dingen? Ja. Ja, frustreert u dat niet? Ja, dat eh, frustreert mij enorm. Oké. Maar ook andere mensen frustreert het, hè? Ja. Dus ze zeggen steeds, de democratie is negatief. Negatief. En gaan ze ermee door. Dan denk ik, ja. Ja. Eh, geeft u een verklaring voor waarom dat eh, nog steeds is? Niet. Nee. Weet ik niet. Nee. Dat is een gewoonte die, ja, over heel de wereld eigenlijk speelt. Hmm. En waar wij als, als koloniën zijn geweest, koloniaal zijn geweest. Ja. Dus de, de, de mensen die daar wonen, die, die ons na. Mhm. En hebben dat dan over de baas en zo. <laughs> Ja, ja. nou, punt. Ja, oké. Okay. Um, ehm, ik voel me nog wel af. Hè? Dus je kan in, eh, in consent moet je eigenlijk aangeven dat je geen bezwaar hebt eh, ergens tegen. Ehm, maar zijn dan alle bezwaren die je maar kan bedenken valide? Alles wat je naar voren brengt is valide. Ja. Maar ik vind dus dat de anderen moeten vragen waarom. Ja. En dan moet je redenen voor geven. Ja. Punt. En als je zegt, het voelt gewoon niet goed, maar dit is mijn argument. Ja, slecht. Slecht. Want daar kan ik niks mee. Nee. Oké. Dus dan gaan de anderen gaan dan aan jou vragen. Waarom voel je je niet goed bij, mhm. dat, mhm. bij dat voorstel? Ja. Totdat dat je zegt van, nou ja, oké, ik heb eigenlijk toch geen bezwaar. Want dat, dat vraag ik dan af wat er dan gebeurt in zo'n situatie. Niets. Nee. Tot nu toe is er niets gebeurd. Hm. In al die jaren ervaring komen we, komen we er toch altijd nog uit. Ja. Ja, goed, mooi. Helder, goed. Ja. Ehm, en in het boek eh, eh, lees ik dat um, ehm, sociocratie in principe niet anti-hierarchisch is. Maar wel, wel. hiërarchie is logisch. Oké, ja, het is logisch, ja. Ja. Ja. Maar je moet de, de, de, overmacht eruit halen. Stel, ik ben manager van een, in, in een bedrijf, hè, dus is een groot bedrijf. En ik ben manager en ik heb een, eh, ben verantwoordelijk voor een afdeling van mensen. En ik kan weliswaar niet de hele organisatie veranderen in mijn eentje. Maar ik, kan wel, ik heb wel invloed over hoe mijn team eh, en hoe mijn afdeling eh, werkt. Zou ik daar dan ook sociocratie in kunnen, kunnen toepassen? Dat kan, maar jouw baas, degene die de baas is van de baas van die afdeling, roept. Nee. Die gaat het niet leuk vinden. Nee. En, en hoe komt dat dan? Omdat hij de baas is. Ja, ja. En het, het verrassende is, en dat, daar ben ik mee bezig het verrassende is dat degenen die de baas zijn op het ogenblik niet in de gaten hebben wat voor kwaliteit er in die kring zit. Oké. Dus zij moeten dat openzetten. Ja. <clears throat> en ik denk dat daar ergens de oplossing zit. Dat je dus niet moet beginnen bij degenen die de macht hebben. Ja. Maar degene die op een gegeven moment in de gaten hebben dat er ruimte is voor beter. Die dus de kennis hebben eigenlijk. Of de expertise hebben. Ja. En niet de macht, maar ja, ja. En eh, eh, Philips, ja, de familie Philips was geweldig. Die wilde dat, dat eh, dus, ik ben daar bezig geweest met een aantal bedrijven daar. En er waren ja, een heel stel bedrijven die wilden dat. Hmm. En als ik daar binnenkwam, ik heb daar les gegeven ook over sociocratie. <laughs> op het moment dat het er eh, toe toen deed, deden ze niet mee, hè? Nee? Maar allemaal bang voor die stoelboot, hè? Oh ja? Ze wilden hun positie niet kwijtraken. En <clears throat> wat ik op een gegeven moment ontdekte, welke organisatie ook binnenstapt, er staat altijd een ladder. Een ladder, ja. Maar als even, mag ik toch wel een vraag over Philips? Hè? Dus, dus heeft u daar dan geprobeerd sociocratie te implementeren? Ja. En, en wat, wa wat waren uw ervaringen daarmee? Nou, degene die, waarmee ik sprak, dat waren de mensen die in de top zaten van die organisatie. Mhm. Op het moment dat ik dus eh, over hun stoelpoten begon, deden ze niet meer mee. Oké. Dus ze wilden beter de baas worden. Ja. En ik zei, ja, wat er rondloopt, dat, eh, dat weet je niet, wat er aan, aan, intelligentie rondloopt. Maar eh, ja, zo ben ik bezig geweest. En toen was ik op een gegeven moment in Schotland, helemaal bovenin. En er was een van die, van die mensen die, die wilde dat eigenlijk. En die riep ook naar mij van, hé hey Gerard, <laughs> wat doen we nu? En op het moment dat ik dat eh, dus aan de orde stelde, ja, was hij bang voor zijn positie. Poten. Ja, ja, ja. Dus hebben ze gezegd van, nou, dat sociocratie, dat gaan we toch maar niet doen. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. Dus bij, bij Philips werd het niet, uh, is, ja, niet echt gelukt om daar. Eh, tegen mij zeiden ze toen: van ja, je organisatie is klein, maar nou bij grote. Ja, ja, ja. Nou, groter zijn er niet. Nee. <laughs> Volgens mij. Shell is niet, kan niet groter. Nee. En Philips, ja. Was toen heel groot natuurlijk. <laughs> ja. Goed, nou. Zo ben ik rondgehold, de hele wereld rond, joh. Ja? Ja. En waar is het dan... Eh, en dat, was dat ook je, je algemene ervaring? Dat elke keer als leiders zeiden van nou, we gaan het doen. En ze kwamen erachter wat het echt zou betekenen voor hun positie. Dan trokken ze zich terug? Ja. Oké. Hadden ze hun leven hadden ze, waren ze bezig geweest om een stapje hoger te komen. Ja. En dat lukte en dat lukte niet of zo. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment, dat is natuurlijk onzin. Oké. Want eh, mensen die rondlopen, die, die, die weten het veld buiten dan jij het yeah. weet. Ja. Ja, dat was het wennen voor ze. Ja. Ging dus niet door. Nee. Dus dat is ons werk nu. om... om dat te vertellen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En wanneer lukt het dan wel? Ehm, dat is de, de vraag die, die steeds met ons meegaat. En we zitten op het ogenblik zijn er een, een naar een uh, school toe. Mm en in Rotterdam. En ehm, ja, ze zijn allemaal op zoek naar een betere manier. Mm Ja, precies. Maar op het moment dat, dat het eraan komt, roepen ze nee. Nee. En ik vond dat gek in 84 dat als eigenaar van het bedrijf bezat je ook mensen. Mm dacht ik, nou, hoe kan je nou godsnaam mensen bezitten? Ja. Stel nou, je komt te werken bij een sociocratische organisatie als nieuwe medewerker. Terwijl je bent uh, geïndoctrineerd of je bent gewend om op de, de traditionele manier te werken. Wat is daar dan, is dat dan lastig voor iemand? Of hoe, uh, hoe nou, ervaren Er zit er hier eentje bij, eentje weg, die is nu weg. Mhm. Maar die heeft bij het PTT gezeten. Ja. En die kwam daar dus een baas tegen. En die heeft de universiteit ook afgelopen. En toen zeiden ze tegen hem, als je dat niet, niet doet wat hij zegt, dan word je ontslagen. Dus mhm. toen kwam hij bij ons binnen. Ja? En toen? En toen ging hij met, met zien aan de gang. Ja. Heel lang al. Ja. En wat, is, wat, wat, wat ervaar je dan als je... Eh, nou, bij hem is de, ervaring bij hem is dat... Eh, bij de PTT, eh, bij elke organisatie eigenlijk, moet je doen wat de baas zegt. Ja. En anders word je ontslagen. Ja. Nou, toen kwam die hier. Ja. En, en dan, dan hoeft hij niet te doen wat de baas zegt, want je bent ook, eigen, ook wel. Ook, daar praten we over. Ja. En als er geen consent is, dan vraag ik dus waarom. Ja. Ja, je krijgt dus erg veel materiaal op het ogenblik van alle mogelijke richtingen. Ja. Maar steeds in de bestaande structuur. Ja. Dat is ook die holocratie. Ja. Is dus in de bestaande structuur. Oké. En die heeft het eh, van ons gepikt. <laughs> en vervolgens hebben zij dus, eh, proberen ze dat te verkopen. Ja. En dat lukt ze vrij aardig, <laughs> geloof ik. Ja. ja. <clears throat> Frustreert u dat niet dan? Ja. Wel? Ja. Ja, want ze hebben ze, nemen de ladders nemen ze mee, hè? Oké. Hier heb je een ladder van ons. Oké. Die ziet er anders uit. Oké. <laughs> en ja. dat is het dan. Wat ik, wat ik ook wel heb begrepen uit ehm, eh, mijn begrip uit holacracy en wat ik eh, van sociocratie heb gevonden, is dat veel van de woorden er heel erg op lijken, maar dat holacracy bijvoorbeeld eh, alles rondom de governance en de circles loskoppelt van de personen in de theorie. Hè? Dus, dus een, een, een, eh, een cirkelbijeenkomst in sociocratie gaat over de mensen. Terwijl een cirkelbijeenkomst of een, een governance meeting in holocratie gaat over beschreven rollen eh, die onderdeel zijn van het organisatiesysteem. Ja. En, dat gaat dus niet, en de mensen vervullen die rollen, maar het gaat dus niet om de mensen zelf. Nee. Wat, wat, vindt u van dat verschil? Nou, het verschil is heel belangrijk. Het gaat over mensen. Hmm. Het gaat wel over mensen. Het gaat over mensen, ja. Hmm. En dat gaat ook over rollen natuurlijk, maar hmm. het gaat in eerste instantie over mensen. Hmm. Dus als er op een gegeven moment een voorstel wordt gedaan, dan zeg ik, nou, als jij een consent geeft, dan, dan breng dat voorstel maar in. Hmm. Ja. Dan kunnen we erover praten. Ja. En de anderen die vragen dan waarom. Ja. Dus bedrijven hebben behoefte aan mensen die kunnen denken. Ja. En een paar jaar geleden was dat onmogelijk nog. Uh was dat, was dat niet toegestaan en zo. Mensen die dachten. Oké, okay. moeten vooral doen. En de, en de managers moeten, doen. De managers moeten denken. <laughs> en dat komt bij elkaar op het ogenblik. Ja. ja, godzijdank. Ja, ja. Ja. Dus wij moeten met elkaar meerwaarde produceren. Ja. Vandaar dat ik nog steeds bezig ben. Ja, ja nog steeds bezig. U gaat niet met pensioen. Ja. Of gaat u misschien toch met pensioen? Misschien volgend jaar? nee. Pensioen is, een truc, hè? Ja? Oorlog is een truc, werkloosheid is een truc. Nee. En wat voor trucken zijn dat dan? Om jou op gang te krijgen. Dus eh, werkloosheid. <clears throat> dan krijgen ze jou op gang. Je bent werkloos, dan krijg je minder. Oké, ja. Ja, ben je optimistisch over de, de toekomst van, van organisaties en overheden? Ja, want we moeten anders. Hè? Mm en dat is wat je, wat je hieraan kan lezen. Dat, het, dat degene die dat geschreven heeft, die, wil anders. Mhm. Maar die weet niet hoe. Mhm. En moet beginnen bij die macht. Ja. ja. Maar hoe verander je dat in vredesnaam? Ja, dat is het punt. Dat is het punt. <laughs> Daar zijn we nog niet uit. Nee. nee. Dus het machtsaspect speelt steeds een rol. Mm maar je bent dus wel optimistisch omdat er iets moet gaan veranderen. Maar je heeft ook geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Dus waar, is dat optimisme dan op gebaseerd? Op de mens. De mens, oké. En je ziet dus dat overal, op vele plekken in ieder geval, men probeert te onderzoeken of te vinden een weg om het beter te laten lopen. Mhm. En ik zeg, nou, alles wat we zien, links of rechts, is het zoeken naar beter. Ja. En ik denk dat wij eh, met, met die machtsstructuur te veranderen, dat dat de oplossing dat daar ligt. Ja, ja. ja. Maar misschien heeft iemand iets beters, dat weet ik niet. Ja. <laughs> maar de mensen hebben ook behoefte aan niet-autocratische eh, structuren. Ehm, dus dan zou dus, en als maar voldoende mensen behoefte hebben, dan zegt u dan, dan gaat het een keer gebeuren. Ja. Ja, oké. Ja. Maar daar gaat, daar gaat nu al 60 jaar overheen, hè? Sinds, <laughs> sinds u bent begonnen met sociocratie. Ja, maar 2000 jaar geleden werd er iemand dan <laughs> ja. Want het Ja. is dus 2000 jaar, dus, dus die tijd. Je moet het in een ander tijdsperspectief zien. Ja. Dus je moet niet over 50 jaar nadenken, maar over misschien wel 500 jaar nadenken. Ja. Oké, mooi. Maar je is op het ogenblik, nou dat is eh, in de tijd. Het is ongelooflijk hoe snel dat dat gaat. Wat gaat heel snel? Nou, dat er mensen ontstaan die dit schrijven. Ja. Durven te schrijven. Ja, ja, ja. ja. En je vindt het een mooie ontwikkeling? Vind ik een goede ontwikkeling. Ja, ja.